Okey Abang Mat, hmm. macam mana kita nak packing eh? Jadi kita ni bikepacker bukanlah hirau sangat pasal weight, berat macam mana ke kan? Tapi kalau kita dapat pack dia cantik, kita senang susun barang, betul tak? Okey. Ah yang ini saya gunakan Oh, ini sandal. Sorry dah tercabut ni benda. Ini Avenue. Ha? Mountain. Titanium cookware. Ha, yang ini jenis ni. Ha, dia datang ini dua lah. Ha, yang ini dua. Dan macam mana saya susun dia? Kan? Saya masuk ni, gini. Susun dia gitu. Kan? Lepas tu saya masukkan ni di dalam. Ini kira kita punya idea sendiri ya? Ah, yang ini idea sendiri. Asalkan kita tahu berapa tinggi dia kan. Ah, di sini. Ada expert, ada expert. Ha. Kan? Jadi uh, stand dia kan. Ha, ini yang four flex. Dia tutup gini. Kan? Cantik-cantik. Dan kita masukkan dia juga di sini. Nampak tu? Kan? Ha, yang ini kalau kita nak masak port yang tak ada handle Kita pun masukkan dia di sini Dan akhirnya dia tutup ni tengok ngam-ngam dia kan cantik kan? kan cantik it fits just nice right okay jadi yang ini uh, 600 ml dan yang kecil ni berapa 250 ml uh, yang ini 600 ml jadi they can be stacked up like this okay lepas tu kita masukkan di dalam bag kan uh, bag macam gini jadi dia punya packing tu kan cantik lah dan kalau kita ada bag uh, apa penny kan lagi senang lah ok ah, lagi uh, senang masuk begini kau boleh lah ini kan aku <laughs> terfikir <laughs> eh. Ah, nampak ni. Ah, ni kita pakai draw cord dia. Kan? Tarik. Ha. tapi gas dia tak boleh masuk dalam. Oh, kita taruh atas dia je lah. Hmm. Ha, jadi bag lah. Ha, kalau ada bag, jadi jadinya dia dia begini. Ha, jadi lah. Kan? Eh? Untuk masak-masak, kita buka je. Dia senang je. So we can have a Ini level saya ground. Saya kan? Ni. Ha, jadi kita nak full. full gitu je lah. lah. And then you... Push this in. then this in. So. Lepas tu kita masukkan dalam bag dia. Ah, Susah lah. Aku menangis bukan kerana nama nama ambil pasal dia mahal soto. Ha, ini soto. Jepun ya? Ah, ah, Jepun, barang Jepun, barang baik. Barang jepunan. jadi saya punya cooking system eh, ni lah. Eh, awak belum nampak. rapi ini eh. Rapi pun soto. Saya yang harus beli tu. Ha, jadi inilah saya Rapi punya eh, dia, cooking buka, system dan tengah -tengah. dan air ni. Depa tu, depa tu ha. pekes dia macam gini kat bawah. Jadi angin tiup pun dia macam tercover. Ha, ha gini. Jadi suruh Rapi bawah. Rapi. Ha, hari apa dia bilang dia nak nak dia nak ride kan. Let's do some packing. my helinox seat so I'm gonna put the uh, gas on top of the stove and then my drink just on top of this that's it it's all in here okay so that's how everything is in in my drone flag sit